Gloire à Dieu. Tout le monde, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à la session de ce matin, la clinique de foi, la, clinique de la foi. Et le Seigneur touchera ta vie et transformera ta vie et te fera du bien dans ta vie pour un service actif plus grand au Seigneur au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour. Nous bénissons ton nom parce que tu es là pour nous. Nous sommes aussi là pour recevoir tes bénédictions. Nous demandons, Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu touches, que tu transformes et que tu élèves chaque vie au-delà là où nous étions au nom de Jésus, touche ton peuple, renouvelle ton peuple, transforme ton peuple pour un service plus actif et plus grand dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous sommes en Exode chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1 Exode chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Comprenez il est venu à la montagne de Dieu. parce qu'il était berger depuis longtemps, en ce moment-là, ce jour spécial, ce jour particulier, il est venu à la montagne de Dieu. Tu peux ne pas comprendre. Chaque fois que tu viens à la présence de Dieu, à la montagne de Dieu, chaque fois que tu viens si proche de Dieu, quelque chose qui ne t'est jamais arrivé par le passé va arriver voyez le verset 2. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut, rappelez-vous, la montagne de Dieu, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. En tant qu'étudiant biblique, croyant biblique, vous comprenez que le buisson représentait les enfants d'Israël et le feu représentait l'affliction qu'enduraient les enfants d'Israël en Égypte, même si le feu brûlait. Mais le buisson ne se consumait point nous faisons comprendre quelque chose, quelles que soient nos afflictions, quelle que soit la fournaise, quelles que soient les flammes, quelles que soient les adversités qui surviennent sur le peuple élu de Dieu, cela ne te consumera pas. Hein. Cela ne va pas te détruire. Mais voyez ceci dans le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point. Il y a des gens qui voient, mais qui ne perçoivent, pas. Il y a des gens qui voient, qui ne restent pas, qui n'observent pas, qui ne regardent pas ces choses-là de façon particulière pour dire « je veux voir ». Pourquoi cette grande vision Pourquoi donc le buisson ne se consume point Alors, quand vous venez à cette retraite des ouvriers et que vous écoutez la parole de Dieu, si vous écoutez comme d'habitude, si vous continuez comme d'habitude et vous ne restez pas debout, vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas positionné pour voir pourquoi ceci est ainsi et ce que Dieu nous révèle, alors la retraite peut te dépasser parce que toi aussi, tu es en train de dépasser la retraite. Mais si tu prêtes attention, si tu dis, oh, je veux voir pourquoi ceci est ainsi, le Seigneur se révélera à toi. Verset 4, on nous dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Lorsque l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Vous voyez, il a regardé l'état de son esprit, il a regardé le fait qu'il voulait vraiment investiguer, il voulait comprendre, il voulait voir pourquoi ceci est ainsi. C'est ainsi, c'est ainsi que Dieu l'a appelé. Vous voyez, si les gens qui mènent leur vie quelque chose qui se passe, Dieu essaie d'attirer leur attention et ils n'arrivent pas à attirer leur attention. Ils continuent leur vie ainsi, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, sans s'arrêter, sans chercher à dire « je veux voir l'acte particulier de Dieu, l'action particulière de Dieu ». Ils ne recevront jamais l'appel. Mais ceux comme Moïse qui vont attendre et dire « oh, je veux voir ». Pourquoi, lorsque l'Éternel vit qui se détournait pour voir, que Dieu l'appela du milieu du buisson alors comprenez, cela veut dire, si le buisson représente euh, les enfants d'Israël euh, et que Dieu l'a appelé du milieu du buisson, cela veut dire que Dieu était avec eux. Dieu était au, avec eux au milieu des enfants d'Israël, même s'ils traversaient ce qu'ils enduraient. Je bâtirai mon, je bâtirai mon église sur ce, roc, et les portes des cieux des mondes ne prévaudront point contre elle. Quand certaines choses que tu ne comprends pas, lorsque ces choses se passent à l'église, tu peux penser oh, que l'Éternel a abandonné son église. Non, il est au milieu de, du buisson. Et il dit Moïse, Moïse. Il a appelé deux fois parce qu'il voulait avoir son attention. et a dit, me voici, me voici. Alors comme l'Éternel t'appelle, et comme le Seigneur te parle au cours de cette retraite des ouvriers, il veut que tu répondes. Il veut que tu lui donnes une réponse. Verset 5, on nous dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une terre sainte. C'était dans le désert. C'était comme dans un simple désert. Mais si Dieu est là, c'est une terre sainte. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, comme nous sommes rassemblés dans selon notre nombre, alors, et que nous tenons cette retraite des ouvriers en la présence de Dieu, alors c'est une terre sainte. Et il y a des choses qu'on ne fait pas avec les pieds, il y a des choses qu'on ne fait pas avec les mains, il y a des choses qu'on ne fait pas avec les membres de votre corps. Lorsque vous êtes sur une terre sainte, oh, une terre de transformation, une terre de puissance, une terre d'opération, l'opération de l'Esprit de Dieu et une terre de la manifestation de la puissance de Dieu. Et je prie que tu te comportes tellement, que tu te positionnes tellement et de bonnes choses, de grandes choses, de choses puissantes, grandes et des choses cachées que tu ne connaissais pas, t'arriveront sur cette terre sainte au nom de Jésus. Alors dans le verset 6, il dit, verset 6, et il ajouta, je suis, je suis, je suis le Dieu de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors verset 7, on dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris. Et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Je vous ai lu ça plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre que les enfants d'Israël ne connaissaient pas Dieu ils ne savaient pas que Dieu avait exaucé leurs prières. Israël ne savait pas que Dieu les écoutait. Israël mm, criait, criait, criait, pleurait, pleurait. Et il disait que Dieu n'exauce jamais. Mais Dieu avait entendu. Il avait exaucé. Tu priais, tu priais, tu pleurais à Dieu tout ce temps. Et tu n'as jamais pensé que Dieu a exaucé. Mais Dieu a déjà exaucé. J'ai dit, Dieu a déjà exaucé ta prière et la retraite que nous avons, la retraite des ouvriers, c'est pour amener à la manifestation ce que Dieu a déjà exaucé. Gloire à Dieu, il mettra un sourire sur ton visage. Il te montrera, oui, qu'il t'a entendu, les prières que tu as faites à la maison, les prières que tu as faites dans ta famille, les prières que tu as faites et que ton cœur criait à l'éternel. Dieu a déjà sûrement vu la souffrance. Il a déjà exaucé ta prière. Maintenant, il dit, il dit, il dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais, tu penses qu'il ne connaît pas, il connaît. Il sait que, il savait que le retrait des ouvriers de la solution surnaturelle dans ta vie, dans ton ministère au nom de Jésus. Alors dans le verset 8, il dit « Je suis descendu, je suis descendu. » Oh, il est descendu vers toi. J'ai dit « Il est descendu vers toi. » Et si tu es content, je te parle. J'ai dit « Il est descendu vers toi. » Car je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Pas le passé, il n'y avait rien à manger. Maintenant, vous venez dans un pays rempli de miel et de lait. à ah, le passé, c'est comme une famine perpétuelle à cause de l'oppression, à cause de, des provisions qui n'étaient pas suffisantes pour eux. Maintenant, Dieu dit, le passé sera oublié. Une nouvelle chose a commencé et je les amènerai dans un pays où coule le lait et le miel, dans le, les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérisiens, les Éviens et les Jébusiens. Alors que cela soit ainsi confirmé dans nos vies au nom de Jésus. Aujourd'hui, comme nous examinons ce, cette clinique de la foi, nous considérons le message la foi au Tout-Puissant en des temps pareils. Voyez les temps dans lesquels nous vivons. En des temps pareils, la foi la foi au Tout-Puissant en des temps pareils. Ce n'est pas seulement puissant, mais il est tout-puissant. Et quelque chose, quelque ce qui se passe dans nos vies, qui ne doit pas être là, qui empêche notre progrès, qui entrave notre progrès, et qui est en train d'arrêter ou de décourter notre progrès, le Seigneur, par sa puissance toute puissante, va tout balayer au nom de Jésus. Nous allons alors considérer le message sous trois points. Premièrement, la préservation divine dans un siècle mauvais. La préservation divine dans un siècle mauvais. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce siècle mauvais, tu vas vaincre. Tu seras protégé et tu seras préservé. Même jusqu'à la fin glorieuse au nom de Jésus. Deuxième point, ce sont deuxième point, les promesses définies pour chaque ouvrier les promesses définies pour chaque ouvrier. Je suis un ouvrier, je suis un ouvrier. Et le Seigneur a préservé et t'a destiné des promesses définies et spéciales. C'est pour chaque ouvrier. Tu auras pour toi. Troisième point, nous verrons la puissance dynamique avec des prodiges extraordinaires. La puissance dynamique avec des prodiges extraordinaires. Revenons donc au premier point, la préservation divine dans un siècle mauvais. Voyons le monde dans lequel nous vivons. Mais regardez la prière de Jésus-Christ pour nous en Jean au chapitre 17. Jean 17, 15. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 15. Voyez ce que Jésus dit nous concernant. Il dit, il dit, il dit, il dit, verset 15. « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Alors, vous savez, parfois, quand, des choses arrivent et que nous ne comprenons pas, que tu ne comprends pas, que la famille ne comprend pas, et les gens autour de nous ne comprennent pas, et tu dis, oh, vraiment, je suis en, en pleine eau profonde, et nous offrons nos prières. Oh, nous disons, Seigneur, enlève-moi d'ici, enlève-moi d'ici, de ce siècle mauvais. Vous savez quoi? quand tes prières contredisent la prière de Jésus-Christ, cette prière ne sera pas exaucée. Ôte-moi, ôte-moi, ôte-moi. Et Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Il y a des gens aussi, si Dieu n'exauce pas cette prière, pour, pour les ôter de ce siècle mauvais, il ils, prennent, ils sautent la vie. Ils disent, comme Dieu n'exauce pas et qu'il ne veut pas monter, alors d'accord, je le ferai moi-même. Et ils font quelque chose, ils boivent quelque chose, ils coupent quelque chose, ils percent quelque chose dans leur corps et ils meurent. Si cette méthode que, est contre la prière et le plan de Jésus-Christ, alors imaginez là où ira la personne dans l'éternité. Jésus-Christ a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Hmm, ta prière doit donc s'aligner, doit s'accorder à la prière de Jésus-Christ. Mais de les préserver du mal. Il va te préserver du mal. Alors, il n'y a pas de raison d'être si découragé, si abattu et d'être en train de pleurer. Ôte-moi, ôte-moi, Seigneur. Cesse ce type de prière elle est contraire à la prière de Jésus-Christ. Voyons Galate au chapitre 1 verset 4. Galates chapitre 1, verset 4. Galates 1, 4. Qui s'est livre, donné lui-même pour nos péchés, Jésus-Christ, afin de nous arracher du présent siècle mauvais le calvaire est venu et la croix de Christ est mise en place. Et la crucifixion s'est produite et la rédemption a, eu lieu afin qu'il te délivre, qu'il me délivre, qu'il m'arrache, qu'il nous arrache du présent siècle mauvais. Rien de ce présent siècle mauvais ne va écouter le plan de Dieu pour ta vie. Rien de ce siècle, présent siècle mauvais ne va renverser ta vie et t'ensevelir avant ton temps. Tu sortiras. J'ai dit tu en sortiras. Tout ce que le présent siècle mauvais a fait à cause de notre ignorance, et que nous avons simplement accepté. Nous avons dit, ah, il n'y a rien que je puisse faire de ce matin. Tout, Dieu va tout transformer. Il va te délivrer de ce siècle mauvais selon la volonté de notre Père. Quelle est la volonté de notre Père Il y a des gens, quand ils souffrent, ils ont la maladie, ils ont des oppressions, ils ont la dépression, des problèmes mentaux. Ils disent, bon, Dieu, que la volonté de soit faite. Ce qu'il veut dire, c'est que si cette oppression, si cette attaque, si cette affliction est la volonté de Dieu, ah, que ta volonté soit faite. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il dit, ta délivrance de ce présent siècle mauvais est la volonté de Dieu notre Père. Ah, je rends grâce à Dieu, la bonne volonté de Dieu, la bonne volonté spirituelle de Dieu, la, la volonté rédemptive de Dieu sera accomplie dans ta vie, même comme tu écoutes la parole au nom de Jésus. Alors la parole de Dieu est comme le soleil et il a de la chaleur. Et lorsque la parole de Dieu sort, toutes les choses qui ne sont pas la volonté de Dieu seront fondues et seront balayées de ta vie au nom de Jésus. Alors, que quelqu'un qui croit ce que je dis me donne un bon amen. Nous allons voir trois éléments sous le premier point. Premièrement, la protection d'Israël dans la fournaise. La protection d'Israël dans la fournaise. Deuxième élément, la promesse aux individus traversant le feu la promesse aux individus traversant le feu. Troisième élément, la prière avec importunité et foi. La prière. Tes prières sont exaucées ce matin. Voyons le premier élément alors, la protection d'Israël dans la fournaise pendant qu'ils étaient dans cette fournaise, le Seigneur les a préservés. Mais vous savez, Dieu dit, je suis Dieu et je ne change pas. Et aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, la préservation dans ta vie, la protection dans ta vie, Voyons ceci en Deutéronome chapitre 4, verset 20. L'Éternel 4, 20. Deutéronome 4, verset 20. Il dit, mais vous, l'Éternel, vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, quel type de personne es-tu Dieu dit quel type aujourd'hui, quel type de personne es-tu Tu es une personne qui appartient à Dieu. Est-ce que tu peux répéter ça, répéter ça Je suis une personne qui appartient à Dieu. Répète-le. Je suis une personne qui appartient à Dieu à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, en ce jour, quel que soit ce qui s'est passé hier ou les autres jours, oublie cela. Aujourd'hui, tu es une personne qui appartient à l'éternel. Quelqu'un me donne un grand amen. Voyons Esaïe au chapitre 48. Esaïe 48, verset 10. Esaïe 48, voyons ici le verset 10, 48, 10 d'Esaïe. Il dit, Esaïe 48, verset 10. J'étais mieux creusé, mais non pour retirer de l'argent. J'étais éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Il y a certains ouvriers pour dire, ah, regarde mes afflictions, regardez mes problèmes, regardez ce que j'endure. Hein. Est-ce que je peux encore évangéliser en ce moment-là? Est-ce que je peux aller prêcher l'évangile en ce moment? Est-ce que je peux aller aider d'autres personnes en ce moment? quand toutes ces choses afflictions-là se passent. Oui, elles sont déjà passées, mais l'Éternel t'attend pour que tu fasses ce que tu devrais faire après que la chose soit passée, afin qu'il puisse donc se manifester. Il dit, je t'ai choisi, je t'ai mis au creuset, je t'ai éprouvé dans la fournaise de la vérité. Pendant que tu es dans la tu te connais. Il ne te regarde pas par la à que tu as aujourd'hui. Il ne te regarde pas par rapport à que tu traverses. Mais il te regarde comme une étoile brillante que tu seras dans les jours à venir. Il dit, même pendant que tu es dans cette fournaise d'affliction, je t'ai choisi. Gloire à Dieu, je suis choisi. Je dis gloire à Dieu, je suis choisi. Verset 11. Verset 11, il dit, c'est pour l'amour de moi, pour l'amour de moi il répète encore, pour l'amour de moi, que je veux agir. Car pour l'amour de moi, que je veux agir. Car pour l'amour de moi, je veux agir. Il y a des gens qui disent, oh, je ne suis pas qualifié pour recevoir la solution à mon problème. Ce n'est pas, il ne le fait pas pour toi, mais il le fait pour lui-même. Et il le fera. Ah, ma foi n'est pas forte, hein. ma foi n'est pas élevée pour recevoir ceci ou recevoir cela. Ne t'en fais pas pour cela, car pour l'amour de moi, car pour l'amour de moi je le, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Voyez cela. La deuxième chose ici. Deuxième chose, il, deuxième élément, c'est la promesse aux individus traversant le feu. Alors si tu traverses le feu, voici la promesse de Dieu pour toi. Que ce feu ne va pas te brûler. Cette affliction ne va pas empêcher, entraver le plan et le but de ta vie pour ta vie au nom de Jésus. Toi et Dieu, vous êtes la majorité. Et quel que soit ce qui se passe, qui vient sur toi et toi avec Dieu, vous allez tout terrasser, vous allez tout subjuguer je te vois progressant. Je te vois aller plus haut. Je te vois accomplissant ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Alors les rivières qui vont vouloir te noyer, elles ne pourront pas empêcher après tout. La rivière a été créée par Dieu, pas pour t'empêcher, mais pour te faire avancer. Le feu également a été créé par Dieu, pas pour te détruire, mais pour te faire avancer. Tout ce qui se passe dans toute la création de ce que Dieu a fait. Rien ne pourra entraver ce que Dieu a prévu et planifié pour ta vie au nom de Jésus. Quelle est la promesse aux individus pour toi, pour tout un chacun de nous traversant le feu Il en Esaïe, chapitre 43, voyons le verset 2. Esaïe 43, verset 2. Si tu, si tu, si tu, c'est qui le tu là j'ai dit le tu là, c'est qui Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce qu'il y a une rivière qui peut noyer le Tout-Puissant Je dis, est-ce qu'il y a une rivière il y a des eaux, une mer, un océan qui puisse noyer le Tout-Puissant. Et il dit, si tu traverses les eaux, la mer, les océans, et toutes ces choses qui submergent, je serai avec toi. Et, dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oh, prends courage, prends courage, prends, réjouis-toi. Toutes ces rivières, toutes ces eaux ne vont pas te submerger, ne vont pas t'envahir, ne vont pas te détruire. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi Verset 7, verset 7, il nous donne la raison pour laquelle tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, tu n'es pas créé pour Satan, pour qu'il te prenne qui, et qui puisse te branler et te jeter loin de lui. Non, ça ne se passe pas. Il n'a pas une telle autorité, un tel pouvoir. Il ne donne pas également une telle reconnaissance au diable. Il ne t'a pas créé pour les démons. Il ne t'a pas créé pour les puissances maléfiques de la terre. Il ne t'a pas créé pour les, les personnes maléfiques, terrifiantes et violentes. Pour te détruire. Non, il dit, tout ce que, qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé et que j'ai fait. Voilà pourquoi donc, comme nous venons à cette retraite des ouvriers, à partir d'aujourd'hui et dorénavant, nous fermons les portes à toutes ces choses négatives du passé. Moi, je ferme cette porte. Moi, je ferme la porte à toutes ces choses négatives du passé. Et maintenant, j'ouvre la porte et je regarde devant moi et je vois la gloire. Je regarde devant moi et je vois la puissance. Je regarde devant moi et je vois la réalisation. Je regarde devant moi et je vois la gloire radieuse de la réalisation du, calvaire pour moi. Je parle de toi là-bas. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Voyez le verset 18, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 19, il dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » À partir de ce matin, à partir de ce jour, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, maintenant sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas Répondez non. Ne la connaîtrez-vous pas Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et ensuite, verset 21. Verset 21, le peuple, quand je me suis formé publiera. Ce qui sont ces gens-là, les gens de la vie profonde, qui veulent être profonds dans leur relation avec Dieu, ils veulent être profonds dans, profond dans leur réalisation du résultat du calvaire. Le peuple qui m'aime et qui abandonne toute autre chose alors, même si on les annonce rapidement, ils viennent à ma présence. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Voyez maintenant, troisième élément dans le premier point, c'est la prière avec importunité et foi. La prière avec importunité et foi. Dieu a exaucé tes prières. Pendant que les gens parlent, j'entends. Et pendant, et pendant qu'ils parlent, j'exaucerai la leurs prières il exaucera ta prière. Voyons Luc au chapitre 18, verset 1er. Il adresse une parabole, il adresse une parabole. Jésus l'adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Il y a des choses qui se passent et nous entendons, nous écoutons cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle et immédiatement, c'est comme si nous sommes en train de relâcher. Si nous écoutons des nouvelles, rappelle-toi de ton Dieu. Quand tu entends les nouvelles, rappelle-toi les promesses de Dieu. Quand tu écoutes les nouvelles, rappelle-toi son plan et son, et directif pour ta vie. Quand tu te rappelles cela, ton cœur ne doit pas relâcher. Et tu dois, tu dois porter cette nouvelle à Dieu. Et comme tu portes ça à Dieu, Dieu t'attend. Et Dieu va balayer tous ces problèmes au nom de Jésus. Quelle est la parole verset 2 Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, de mes ennemis. Verset 4, pendant longtemps, il refusa ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le juge qui ne craignait ni Dieu ni l'homme. Et ce juge qui ne craignait personne, on dit, il n'entendait pas. Mais après tout, il s'est dit, pas, il dit quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai dégâts pour personne. Verset 5, néanmoins, parce que cette veuve, cette femme importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Verset 6. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Verset 7. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crie à lui jour et nuit, et t il à leur égard Verset 8, je vous le dis, je vous le dis, j'affirme cela, il fera promptement justice. Il fera promptement justice. Il t'exaucera promptement. La préservation dans un siècle mauvais. Il va préserver ta vie, il va préserver tout ce qui est précieux et tout ce qui t'est cher. Et il va te préserver avec le ministère, avec la grande œuvre qui t'a confiée au nom de Jésus. Venons maintenant au deuxième point. deuxième point, les promesses définies pour chaque ouvrier. Les promesses définies pour chaque ouvrier. En 1 Pierre au chapitre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous celui de tous vos soucis. Combien de tes soucis dois-tu décharger sur lui? Combien de tes soucis dois-tu décharger sur lui? Tous vos soucis, de, tous vos soucis financiers, vos inquiétudes de ce que vont devenir tes enfants, tes soucis et anxiétés sur ton épouse, sur ton mari, tes soucis et anxiétés sur les choses qui se passent autour de nous. Alors décharge-toi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dites-moi la suite là, la partie qui complète ce verset dit quoi? Dites-le et rendez-le personnel, car il prend soin de moi car lui-même prend soin de moi, car lui-même prend soin de moi. C'est un processus continu, c'est une phrase continue, car lui-même prend soin de moi. Combien de fois certains croyants oublient ce verset-là simplement et ils disent, je n'ai personne qui prend soin de moi, je n'ai personne qui pense à moi, je n'ai personne qui pense à mon bien, tout le monde m'a oublié. Oh, je n'ai personne sur la terre. Le ciel, la terre m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. C'est ce que le diable veut que tu penses. Et le diable est un menteur dans ta vie. Le diable sera un menteur. Dans ta famille, le diable sera un menteur. Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors il nous dit en Philippiens au chapitre 4, voyons le verset 6. En Philippiens 4, lisons le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications des prières, des supplications avec des actions de grâce. Pendant que vous priez, vous rendez grâce, vous remerciez Dieu. Oh, merci Seigneur, c'est fait. Merci Seigneur, je sais que mes prières sont exaucées. Vous n'attendez pas jusqu'à voir avant de commencer à remercier Dieu. Il y a certaines personnes, vous savez, elles ne se souviennent pas que qu'elles portent les idées du monde avec elles dans le royaume. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils disent que voir, c'est croire. Quand je vais voir, je vais remercier Dieu. Quand je vais voir les murailles de Jéricho tomber, alors je vais crier. Et quand je verrai toutes ces confédérations d'armées ennemies se combattant entre elles, quand je vais les voir défaites, je vais chanter, non. Ça, c'est le principe du monde. Voir, c'est croire. Mais, Crois ses voix Tu pries. Et comme tu pries, tu crois. Et tu remercies Dieu déjà. Gloire à Dieu. Tes prières sont exaucées. De qui est-ce que je parle là-bas C'est toi, c'est toi. Tout ce que tu es en train de demander à Dieu dans la prière, euh, comme tu décharges tes soucis sur lui et que tu ne t'inquiètes de rien, tout ce que tout ce que tu demandes est accompli au nom de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, en toutes choses, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce que tu as entendu cela? Faites connaître vos besoins à Dieu. Parfois, quand les gens ont des besoins, ils ont des requêtes, la première personne à laquelle ils pensent, c'est un financier, pas Dieu. Quand les gens ont des problèmes, la première personne à laquelle ils pensent, c'est un docteur, pas Dieu. Parfois, quand des gens ont des problèmes, la première personne à laquelle ils pensent, c'est oncle, c'est cousin. Quand des gens ont des problèmes, la première personne à laquelle ils pensent, c'est un homme. Mets Dieu d'abord en priorité. Que Dieu soit devant toi à tout moment et mettez Dieu devant vous. Et quand tu as un besoin, quand tu as une requête, une doléance, la première, la plus grande personne, c'est le Dieu Tout-Puissant. Faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Il va exaucer. Il doit exaucer. Il, il t'aime tellement et qu'il va exaucer tes prières. Alors, trois éléments dans ce point. Premièrement, les promesses indéniables aux affligés. Deuxième élément, la preuve irréductible de son affection. Troisième élément, la provision imméritée de la part du Tout-Puissant. Premier élément dans ce deuxième point, les promesses indéniables aux affligés. Chapitre 63 d'Ésaïe. Ésaïe 63, 9. Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, souligné ici toute, toute. Ça dit, il n'y a rien que je traverse dont ne se soucie pas. Il n'y a rien que tu traverses dont il n'est pas préoccupé. Mm, les gens peuvent dire, oh, c'est une petite chose. Hein. On peut dire, on peut dire, à ah, d'autres traversent ça, non. Peu importe. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été, ils étaient affligés ils l'ont senti. C'est je Jésus-Christ a dit, Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? Ce qu'ils faisaient contre les, enfants de Dieu et les disciples de Christ, ils le faisaient contre Christ. Dans toute leur détresse, ils étaient affligés. Et l'ange qui est devant sa face, et l'ange qui est devant sa face, les a sauvés. Laissez-moi vous expliquer ça. Nous avons cet homme dans notre situation terrestre ici et qui est environné de gardes du corps des gens. Même une mouche qui passe à côté, ils vont tuer la mouche. Pas pour, pas pour parler de quelqu'un qui veut donc lui faire du mal. Il a des gardes du corps maintenant. Maintenant, ces enfants, quand ces enfants sont en problème, quand il entend les cris de cet enfant, il oublie, il oublie sa propre sécurité et sa protection et le plus puissant des gardes du corps autour de lui, il l'envoie immédiatement pour aller délivrer cet enfant. Parce que dans toute leur détresse, ils étaient affligés. Il les a secourus. L'ange qui est devant sa face, l'ange qui se tient à ses côtés dans sa présence, il les envoie vers toi. Et tu es sauvé. Et tu es protégé. Et tu es préservé. Tu es, ainsi, tu es si important aux yeux de Dieu que comme tu te retrouves dans une affliction, l'ange qui est devant sa présence sera envoyé vers toi. Il va te sauver. Dans son amour, il les a lui-même rachetés. Dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Et ça va t'arriver encore. J'ai dit ça va t'arriver encore. Parce qu'on nous dit en Somme 34, 19. Somme 34, 19. Somme 34, verset 19. Verset 28 secondes. Le, le, malin atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Somme 34, 28 secondes. Combien d'afflictions Dieu va-t-il te délivrer J'ai dit de combien d'afflictions seras-tu délivré De toutes. Quelqu'un crie de toutes. Je dis quelqu'un crie de toutes. Et lorsque les malheurs sont passés, il n'y a plus rien qui va rester. La santé, la force, la paix, la puissance, la vision. Et je vois des hommes et des femmes, frères et sœurs, ouvriers de passion et d'objectifs. Et rien ne va écourter ta joie de progrès au nom de Jésus. Tous tes malheurs sont totalement ôtés et subjugués au nom de Jésus. Deuxième élément dans le deuxième point, c'est la preuve, la preuve irréductible de son affection. La preuve irréductible de son affection. Voyons Deutéronome, Deutéronome 23. En Deutéronome 23, voyons le verset 5. Voyez ceci, voyez ceci. Deutéronome 23, verset 20, verset 5. Deutéronome 23, verset 5, il dit, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Vous n'avez pas dit Amen. Le Balaam d'hier, le Balaam de cette année et le Balaam de l'année prochaine. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point écouté, n'a pas voulu écouter Balaam. Balaam, les occultes, avec la puissance des ténèbres, avec euh, quoi que ce soit, ils utilisent, avec tous les instruments. Ils sont quelque part et ils mentionnent ton nom et ils disent ceci va arriver, il va mourir, il va périr, il sera découragé, il sera, on va le fouler aux pieds. Et Dieu, l'éternel, ton Dieu, ne va pas écouter Balaam. Quel que soit l'argent qu'ils dépensent, quelles que soient les incantations qu'ils font, et quelles que soient les puissances dont ils sont orgueilleux, et ils mentionnent ton nom, et ils disent, il sera découragé, il sera foulé aux pieds, il sera oublié, il va oublier, il va oublier ce qu'il voulait faire. Mais néanmoins, l'Éternel, ton Dieu, ne va pas écouter Balaam. Il ne va pas écouter tes ennemis. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Balaam ne peut pas dire non. Les autorités du monde ne peuvent pas dire non. Les puissances maléfiques du monde ne peuvent pas dire non. Ce que Dieu a prévu et planifié sur ta vie, Balaam ne l'aime pas. Balak ne veut pas ça. J'ai pitié d'eux. Parce qu'ils seront déçus et toi, tu parviendras au sommet que Dieu a établi pour toi au nom de Jésus. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Mais l'Éternel, ton Dieu, a changé la malédiction en bénédiction. Ce terme est faible. Mais l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, mon Dieu, va changer toute malédiction en bénédiction pour moi. Parce que, parce que tu es aimé de l'éternel, ton Dieu. Oh, il t'aime tellement au point de donner son fils unique mourir pour toi sur la croix du calvaire. Et pense à cela, quel que soit quelles que soit les toiles d'araignée, quel que soit les scorpions, quels que soient les serpents qui viennent autour de toi, Envoyez pas Balam ou Balak, ils sont détruits, ils sont desséchés devant toi avant de parvenir à ta porte. Voyons troisième élément maintenant. Troisième élément dans le deuxième point, la provision. La provision imméritée de la part du Tout-Puissant. Genèse 32, 10. Genèse 32, verset 10. Genèse 32, verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car je ne suis, pas digne, Jacob. Ça c'est bon, mais tu sais, l'Éternel ne le fait pas à cause de toi seulement, mais à cause d'Abraham. Abraham. Et à cause d'Abraham, il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies et voilà pourquoi il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ensuite le Dieu d'Isaac, et ensuite je suis le Dieu de Jacob. Jacob, digne ou pas digne, ça ce n'est pas l'important, ce n'est pas la solution, ce n'est pas la question. Je ne suis pas digne de toutes les grâces. Vous savez, les croyants, ce n'est pas à cause de toi seulement, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est parce qu'il est mort pour toi et parce qu'il a payé le prix pour ta vie. Ainsi donc, peu importe, je ne suis pas digne du salut. Bon, Jésus-Christ est digne et il a pourvu pour toi. Je ne suis pas digne de la guérison. Oui, Jésus est digne et par ses maîtrises, tu es guéri. Je ne suis pas digne de la délivrance. Jésus est digne et il, il nous a délivrés des puissants des ténèbres et nous a transportés dans le Fils de son roi, de son Fils d'amour. Cesse de penser à ta propre dignité. Et pense donc à la dignité de ton sauveur, à la dignité de ton substitut, à la dignité de ton rédempteur et la dignité de celui qui intercède pour toi en la présence du Dieu Tout-Puissant. Car il je suis mort pour lui, j'ai payé le prix pour l'autre et j'ai pourvu toutes choses pour lui. Il est digne, toujours digne. Et à cause de sa dignité, toutes tes prières, tous tes désirs sont accomplis au nom de Jésus. Je ne suis pas digne de toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton. Et maintenant, je forme deux camps. Maintenant, je forme deux camps. Maintenant, tu formes tu formes un millier maintenant. Un millier deviendra des multiples, des multiples. Et la promesse sera accomplie dans ta vie au nom de Jésus. Un Amen. Maintenant, le troisième point, troisième point, la puissance dynamique avec des prodiges extraordinaires. Dans ta vie, Prodiges extraordinaires Aujourd'hui, puis prodige extraordinaire. je te regarde. Et ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais eu, tu vas la tu les recevras aujourd'hui. Prodiges extraordinaires dans ta vie au nom de Jésus. Voyons trois éléments rapidement. Premier élément, l'examen personnel des oppressés. L'examen personnel des oppressés. Tu regardes autour de toi et tout, et quelles que soient les mauvaises odeurs, quelles que soient les choses que tu as, tu examines les choses une à plus l'une, tu les identifies et le Seigneur va les balayer de ta vie. Deuxième chose, l'attente promise aux obéissants. Troisième élément, ses puissants exploits comme aux temps anciens. Quelqu'un crie comme aux temps anciens. Voyons premier élément. Premier élément, l'examen personnel des oppressés. Voyons en Jacques au chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 16. On nous dit en Jacques chapitre 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comme tu examines ta vie et tu vois les manquements de manque de prière, je ne priais pas suffisamment. Tu vois les manquements d'incrédulité. Oh, je ne croyais pas suffisamment Dieu. Alors j'ai agi comme une personne, un orphelin rejeté comme une personne abattue. Ça, c'est un grand manquement. Tu n'as pas considéré les promesses de Dieu. Examine tout cela. Et toutes les promesses de Dieu étaient là. Et je ne les regardais pas, je ne considérais pas les promesses de Dieu. Ça, c'est un manquement. Tu ne regardais pas ton Dieu combien de fois ton Dieu est grand et fort et tu regardais au contraire la grandeur des problèmes au lieu de la grandeur de ton Dieu. Confessez tous tes manquements, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors tu allais vers telle personne qui était malade et tu as dit, oh je ne suis pas le pasteur, je ne suis pas le dièse, ça c'est un grand manquement. Alors, pour cela donc, tu n'as même tu n'espérais même pas que ta prière soit exaucée. Toutes ces fautes et ces pensées négatives, débarrasse-toi de cela maintenant. Maintenant, tu vas prier et comme un juste. Euh, tu vas maintenant prier comme un juste, comme une femme juste. Parce que l'Éternel a porté tes péchés sur Christ. Et le Seigneur a pour t'a donné ta justice. Maintenant, aujourd'hui, la prière fervente du juste, du juste, de la femme juste, du frère juste, de la soeur juste, de l'ouvrier juste, a une grande efficacité. Ta prière d'aujourd'hui va prévaloir. Pas seulement prévaloir de façon ordinaire, elle va prévaloir beaucoup au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, deuxième élément, l'attente promise aux obéissants l'attente promise aux obéissants. Exode 23, verset 22. Exode 23, 22, 23, 22 d'Exode. 23, 22. Exode 23, Exode 23, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Supposons que tu es debout quelque part, et tes ennemis sont de l'autre côté pas. Hein, c'est une illustration, c'est pas vous qui êtes là-bas. Hein. et les ennemis viennent. Et tu es là, et tu pries. Et la prière des justes a une grande efficacité. Tout d'un coup, l'Éternel s'interpose entre toi et tes ennemis. Et au lieu de te voir, l'Éternel bloque leur vue. Ils n'arrive plus à te voir. Tout ce qu'ils voient, c'est la puissance et le feu de l'Éternel qui s'interpose entre toi et eux. Et il va achever ses ennemis. Et pendant qu'ils sont achevés, toi tu es toujours debout. Je suis toujours debout et tout ce que Dieu a planifié, prévu pour moi sera accompli dans ta vie au nom de Jésus. Si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Verset 25, verset 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu les ennemis voulaient vous détruire, vous empêcher de servir l'éternel votre Dieu, mais vous servirez l'éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je réclame cela, j'accepte cela, je possède cela, et il ôtera la maladie du milieu de toi au nom de Jésus. Verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Ne regarde pas le passé. Notre, en temps d'ignorance, notre temps où on ne portait pas nos fardeaux sur ne regarde plus cela. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y aura dans ton pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Dans ton église, dans ta famille, pour tes enfants qui se sont mariés récemment. Ah, pour les enfants qui ne sont pas encore mariés, l'Éternel accomplira ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. Je remplirai le nombre de tes jours. chaque fois que tu es malade et que certaines pensées te parviennent, il faut souligner ceci dans la Bible. Et ouvre ta Bible, je remplirai le nombre de tes jours. Et que ta prière soit simple. Ô oh Seigneur, je sens ta douleur, je sens ceci, ce type de maladie, mais fais comme tu l'as dit. Tu as dit, je remplirai le nombre de tes jours. Cela c'est déjà arrivé au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, ces bienfaits, ces puissants exploits comme aux temps anciens. Ces puissants exploits comme aux temps anciens. En Daniel, au chapitre 11, verset 32, Daniel 11, 32. Il ne séduira pas de flatteries les traîtres de l'Alliance. Vous voyez, d'autres assemblées dans ces derniers jours, des communions, des églises, des dénominations, même des, des délivrances en plusieurs endroits. Et ils vont dans le monde de la méchanceté contre l'Alliance. Et ils sont corrompus par des flatteries. Évite-les, rejette-les, abandonne-les. Et prends ta position. Si tu es le seul Daniel en Babylone, tu feras des espoirs. Si tu es le seul Shadrach, Meshach et Abednego dans une Babylone corrompue, Dieu va te distinguer la quatrième personne, le Fils de Dieu, t'apparaîtra. Si tu ne retrogrades pas et tu ne t'éloignes pas avec ceux qui sont corrompus par les flatteries, le ciel va s'ouvrir à toi. C'est toi qui connais ton Dieu, mais ceux qui connaissent leur Dieu, mais qui s'attachent à ton Dieu, et ceux du peuple, ils connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Est-ce qu'il y a une personne forte, une femme forte dans la maison là-bas tu feras des espoirs. Tu feras des espoirs. Répète, je suis fort. Et je ferai des espoirs. Toutes les promesses que tu as entendues aujourd'hui sont pour toi. Toutes les déclarations que tu as entendues aujourd'hui sont pour toi. Toutes les préservations que le ciel peut accomplir, tout est pour toi traverse les eaux, il va te protéger, traverse le feu, il continue à avancer. Quelles que soient les afflictions, continue à avancer. Tu iras sur un pays, tu vas te retrouver en une situation pour un service plus grand, plus actif, comme un grand puissant soldat dans l'armée du Seigneur, rien ne pourra t'arrêter. Je cherche quelqu'un là-bas et je dis rien ne pourra t'arrêter. Debout comme un soldat, debout comme un soldat, rien ne pourra t'arrêter. Alors, réclame toutes les promesses de Dieu, porte-les dans la, Dieu dans la prière, prends ces déclarations et porte-les à Dieu dans la prière. Dieu lui-même sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser. Je suis fort et je ferai des espoirs. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Dis au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur porte ta Dieu dans la prière. Place ta foi au Tout-Puissant en des temps pareils. Euh, en des temps pareils. Euh, sois fort. Souviens-toi, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Et tout est accompli dans ta vie. Ne pense pas que tu es en bas. Non, tu es en haut. Ne pense pas que tu es malade. Tu es bien portant. Ne pense pas que tu es désespéré. Tu es plein d'espoir. Tu es l'homme. Tu es la femme. Tu es l'ouvrier. Pour qui Dieu a des faveurs, sa faveur sera sur ta vie. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Toutes ces promesses sont oui et amen dans ta vie. Balaam n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Satan n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Confie-toi au Seigneur et confie-toi pour un service actif dans le Seigneur. Ce qu'il a dit, il le fera. Seigneur, j'accepte Répète-le. Seigneur, j'accepte. Seigneur, je crois. Seigneur, je confirme. Toutes tes promesses seront accomplies dans ma vie, dans mon ministère, dans ma profession, dans ma famille, ainsi en est-il au nom de Jésus. Lève ses mains, bénis et ouinte. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu penses à chacun de nous. Et quelles que soient les pensées négatives, les puissances négatives, les personnalités négatives, quelque chose qu'elles pensent ou disent de nous, quand tu as dit oui, aucun Balaam, aucun Satan, aucun diable, aucun démon ne peut dire non. Nous sommes d'accord avec toi, le Dieu Tout-Puissant. Tout ce que tu as proclamé, nous l'acceptons. Et nous disons oui, au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, toutes tes promesses, sans qu'aucune ne soit délaissée, accomplis-les dans chaque vie au nom de Jésus. La bonté sur chacun, la miséricorde sur chacun, la guérison pour chacun, la délivrance pour chacun, la force pour chacun, la puissance pour l'homme intérieur, pour chacun au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes forts. Maintenant, tu nous as rendus puissants. Et ta puissance va demeurer et restera active dans chaque vie au nom de Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Que le malade dise, je suis guéri que le pauvre dise « je suis riche » et que l'opprimé dise « je suis délivré ». Qu'il en soit ainsi dans chaque vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Avec toute prière et supplication, avec action de grâce, merci Seigneur. Tu as exaucé la prière de chaque ouvrier, de chaque enfant de Dieu. Et nous verrons la manifestation dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.